Hoje eu tô aqui com o vídeo para poder agradecer a todos vocês pelo carinho que eu cheguei a 1k de inscritos, né? Muito obrigada a todos vocês. E agora vai ter uma surpresa. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês, mas muito obrigada pelos 1k de inscritos, gente, e 1k de seguidores no Instagram e no like. Eu amo todos vocês. susto com esse negocinho. Um, <laughs> um, ah.